asiphinde sabuya la kwi-episode 8 senza u-age u-H. yabo iwona lo ubonayo la ya ilogo yes-8 yeah. if uyidinga ungayidownloada kuwebhusayithi yethu ethi www experocamino co za i-full video uzoyithola ku-youtube ubone ukuthi senze kanjani kube mnandi enjoy i-movement usubscribe kube mnandi moja danko